कस्तो शीतल हावा चलेको अझै त्यो गुफाको अर्को फिल्म थिएँ नि मैले चलेन भनेको त्यो खतरा नि गुफाको थियो कति टाढासम्म रहेछ त नि अन्त डेभिड छलै आउनु रहेछ त में डर लगा है आउनै पर्ने गुफा रहेछ त पसिना आयो उफ। ओहो यत्रो उकालो रहेछ तेरिका। शिवशम्भो ॐ शं